气胸案例。我平时习惯喝冷饮，也多年抽烟的习惯，经常熬夜。于二零一七五月二十一的时候，五点二十早上起床后，发觉右胸怪怪的，有点压迫感，呼吸不顺畅，但想说过一下子没关系，就照常生活。到了二零一七五月二十二号的时候，早上七点多。 同样的症状，但多加了咳嗽，感到不舒服，想说应该没关系。到了中午才去看医生，到两点的时候，医生诊断为气胸，需马上开刀。我爸来过原始点，听过讲座，深知气胸是不会产生症状，而是因为体寒体伤所造成的。他就马上联络基金会的职工们，如何处理。 于下午五点的时候，我们办出院。六点的时候到基金会，由职工紧急处理，先帮我温敷、喝姜茶，再进行按推。按推时，感觉非常痛的地方是上背部跟肩部。经处理后，觉得右胸就没有那么的那种挤压的感觉，呼吸也慢慢的顺畅。 做完这些后，回家后也持续用暖暖包温敷，也喝姜汤。喝姜汤，然后它的做法为一斤生姜加一千五百 CC 的水，然后熬制变五百 CC，然后再加上人参五钱。二零一七年五月二十二日，X 光片与左肺相比，右肺明显萎缩。 二零一七年六月五日，X 光片。十四天后，右肺大小有明显恢复。